ta entoma peteina ptena he melita meli ergas detai ho per ho che epinemei he anstrene kai sfex blaptusi to he kentroe malista de enochlei tactene ho oistros he mas de muia e conops ho grullos aidei He psuke estipte ne campe. Ho cantharos tois coleois tas pterugas caeluptei. Coleopteros estin. He pugolampis lampuris tes nuktos lampei.